آسمان کی اونچائیوں میں یہ ہے ہمارے سپر ہیرو کرشنا مر یا مخی تکز ہوتا ہے او در اوز کپڑی ارزول کرتا ہے یہ ملکوں کے لئے زکری الزول کرتا ہے نہیں ملکر یہاں پر تو میرا نیٹ سلو ہوتا ہے ورنہ میں اس کو کپڑے توڑ دیتا ہوں ای خدائے کرے تم زمکہ میں غرق ہو جاؤ سالے اب ان کو مر دیا کوئی بات نہیں دوبارہ ٹرائی کریں گے تاریخ <laughs> آسمان کی اونچائیوں میں 룩 데리고 갔다 대. 아! 아! 아!